ما هي الأسباب التي تقرب من الفقر؟ ما هي الأسباب التي تقلل من الرزق؟ إن تلافيناها كانت النتائج طيبة الآن نحن أمام نصوص من كتاب الله ومما صح من, كلام رسول الله أيها الإخوة إنه دين الله ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء لا يجرؤ إنسان على وجه الأرض أن يقول في الدين برأيه ما الأسباب التي تقلل الرزق تقرب إلى الفقر أولاً الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والزنا فإن فيه أربع خصال يذهب البهاء من الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن يذهب البهاء من الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن ثم الخلود في النار لعله هناك عقابان للزنا عقاب سببي يصاب الانسان بامراض خطيرة جدا منها فيروس الإيدز الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض في الآن تقريباً ستين مليون إنسان مصابون بهذا المرض وهم في طريقهم إلى الموت فأحد أسباب انعدام الرزق أو قلته هو الزنا وللزنا عقابان عقاب علمي هو نفسه سبب لعاهة أو مرض خبيث أو فيروس أو ما شاكل ذلك وعقاب وضعي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الزنا ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما اللواتي في الدنيا فيذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار صدقوا أيها الإخوة وقع تحت سمعي قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين قصة قديمة وعادا بالسيارتين برا نزلا في فندق في بلدة من بلدان أوروبا الشرقية يقول لي أحدهما بعد الساعة الثانية عشرة طرق باب الرجلين من قبل امرأتين الأول فتح الباب والثاني قال إني أخاف الله رب العالمين ثم وصلا إلى الشام الأول في صعود والثاني في هبوط الثاني ضاقت الأحوال به باع محله طلق زوجته والأول والله أعرفهما تماما والأول في صعود مستمر أنا مؤمن إيمانا قطعيا أن أحد أسباب الفقر الزنا هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما الزنا يورث الفقر هذا عقاب وضعي يعني الله بفعله يجعله فقيرا أما الزنا نفسه سبب علمي لأمراض خبيثة منها فيروس الإيدز أيها الإخوة السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيننا يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع فيروس الإيدز؟ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين القحط الجفاف إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب إلا أخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم هذه المعصية الثانية نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله أحد أسباب الفقر نحن مع حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين الثالث منع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر في إحصاءات قد لا تصدقونها خمسة بالمئة فقط من أغنياء المسلمين يدفعون زكاة أموالهم خمسة بالمئة فقط وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين أول سبب الزنا الثاني نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله الثالث منع الزكاة الرابع الربا يقول عليه الصلاة والسلام ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة أي بالفقر وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب الربا يؤدي إلى الفقر والرشا تؤدي إلى الرعب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون